Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Super Smash Bros. 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de oyunu çok geliştirmişler. Hatta bazı yeni karakterler gelmiş. Falco geldi, Luigi geldi, Bowser geldi. Ondan bundan geldi işte. Bir de Pegman. Pegman ne alaka? Bir de Luffy. Neyse şimdi birazcık ama kurallara gireceğim. Çünkü burada Süper Smash'ın topu yok. Kaldırmışlar ne yazık ki. Ya neden kaldırmışlar? İyi ki kaldırmış demeyelim. Neden kaldırmış? Orada süpersonik olabiliyordum. C harfini veriyorum. Cenk'in C harfini veriyorum oyunun yapımcılarına. Şimdi isterseniz klasik modda oynayalım. Evet klasik ama klasik modda oynamayalım. Sony'yi seçtim. Şimdi... Evet Luffy. Bir de ben World Tournament arenasını açtım. Çünkü dünya turnuvası güzel bir turnuva. Bir de Sony'in görünümü değişmiş, atakları da değişmiş. Turtle Slow. Bu sefer D bir olarak yapmışlar. O bir tane indirdim. Aynı super Sonic gibi ya. Üzülmeme gerek yok. Böyle tekme indiriyor. Keşke ben de öyle indirebilseydim. Bu ya. Iskaladım. Kirpi atak. Bildiğin orijinal. Allah. Düştüm. Yani senden daha hızlı. Yani ben. Yakalayamaz ki. Ama Luffy bayağı güçlü. Ho. Ah vuramadım. Bir tane süpersonik teknesi indirmek istedim. Ama Hop. Ah, action. Tam yüzüne. Bir de Tails'ın da şeklini değiştirmişler. Yakalasana beni hadi. Allah. Eski taktiğimi kullanacağım. Sonic gibi yapmışlar. Aynı Super Smash 3'te duruşu gibi. Ama ben hala indiremedim o oyunu. Uç Luffy. Ha dünya dışına yolladım Luffy'yi. Tekniklerim sağ olsun. Ya. Keşke Süper Smash topu olsa şey, da şey Süper Sonic'e dönüşsem. Onu da onu da şeklini görmem lazım ama düzeltti. Ama açmak zor olacak Süper Smash topunu. Ama sadece de arenaları açabiliyoruz. Hiç item açamıyoruz ki. Çok yavaşsın diyorum. You're too slow. O kafa attı. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle Super Smash denen bir oyunla beraberim. Enes Batur burada olsun. Evet Enes Batur işi öyle. O kadar da acele etme adamım. Ha. Haya. İşte bu efsane oldu. Oh, double attack. Acaba bunun beta ikisi de çıkar mı? Süper Smash sopu olsun. izledim. Eski hali de güzeldi. Arkadan arkadan alkışlama ve o deme sesleri geliyor. Evet. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki Clash Royale videoma gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.